Riziki. O que, é que foi? Não é para ser suspense, então tapamos a nossa cara, vai ser suspense. Me disseram inventaram que eu costumo te trair Casa comigo mesmo que digam não Ela é, vai dar aquela voltinha aí, gatinha Ah, tu então tá gata